Don't forget cakap. Don't forget. To? To. Subscribe. Subscribe. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Una use. Hi guys. Assalamualaikum. Okay, seperti yang korang dapat lihat depan aku ni, aku ada ramen. Ramen berkuah. Ramen terbaru iaitu <clears throat> habanero lime. Aku mati, aku memang boleh ingatkan bila tengok nama tu. Benda tu memang berkuah. Tapi aku ada tengok dekat TikTok yang seller tu dia buat tak berkuah. So aku expect pun tak berkuah. Aku pun tak ada dah tengok sampai lah aku dah masak. Aku ingat aku nak makan dengan seaweed dengan gnocchi goreng tepung kan. Tapi itulah ni dah berkuah pula. Aku kalau tahu berkuah tadi tak ada lah aku nak makan baik aku makan yang rose tu je. Ha ini dia. Sama yang terbaru. Tapi sebab nak mengejarkan benda-benda terbaru, tak apalah kita redah saja. Ini dia habanero line. Ini pun baru juga Rose Roses Tapi ini pun aku boleh cuba Kalau nak masak dua-dua hmm. Boleh tutup habis Ini pun boleh tutup habis Tapi dah satu berkuah Satu tak berkuah Macam nak masak kan Apalah ni kalau rajin Nanti aku buat video lain Tapi tu lah Aku punya set dish tu Untuk yang tak berkuah Tapi ni ada berkuah pula ha, Macam mana kan Banyak tu sama yang sekarang Tapi Apa je Beza sikit-sikit je Aku nak makan dengan seaweed Bau dia macam sedap bau lah. Aku expect dia pedas dan masam dia. Nampak tak lawa kan sebab tak meriak, tak penuh. Itulah nak bubur dan talam. <laughs> Tapi my, eh, enoki aku dah tak crispy dah guys. Beri aku buat lah. Itulah confident. Kalau macam ni berkuah baik. Bubur je sama enoki tak payah goreng. Dalam pembuang masa marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku nak rasa kuah dulu tapi itulah Aku guna talam ni susah nak kuah So aku lah Yes, I want to eat I I ada assistant kecil kat depan ni Sibu Nampak? Bismillah Dah dah Walaupun aku tak ada Dah tak reti sangat nak pakai ni Kita cuba Susah hmm. Susah Ya, susah this Nampak first bite untuk korang Susah ni. Wow. Susah? Ya. Yeah. Jangan langgar. Bismillah. Rahman hmm. Saya ada ni. Noki letak semua. Nak bagi lawa tapi tak lawa pun. Sedap je Noki tu. Hmm. What's that gonna be? Jangan buat pinggat dah lah juga Macam boleh tahan je okay. Kita nak makan tu Orang macam kat TikTok kan Letak Samia letak Apa nama ni Dia letak kuku Letak samyang Letak gnocchi Dan juga siwit saya kan, makan Dah guntangan Macam ni lah keadaannya Huruh hara video aku ni ya <laughs> eh, Takpelah Macam tu lah pahit getir Banyak betul halangan nak buat video kali ni. Pergi langgar stand ni. Pedah, pedah dia tapi macam okey lah. Aku tak minum lagi. Selalu aku dah kedasan dah. Abaikan je lah background sound tu, okay. Aku kena buat balik. Ha, ni macam ni. Viralkan. Orang kata, this is the right way to eat your ramen. Guna siwit, ramen dan juga inoki guys. Macam ni. Mami macam ni Okey balut Jadilah balut macam tu je Then makan bismillah Boleh makan samyang dengan Okey dengan siwit ni lain betul rasa dia Dia sedap betul Okay pada aku okey lah, sedap lah Rasa samyang tu, ada masam-masam sikit Apa? Apa orang apa? Nana Ya Allah Dia nak duduk dekat aku, tapi tak nak diam Mana muat mulut ni <laughs> Orang lain pakai talam penuh talam tu aku buat saya satu je tak lepas ni geng dalam ni pun banyak geng Pedas kan? Kalau nak makan macam tadi tu, kena pakai tangan. Kalau tak, hmm, comot. Sama makan. Dạ dừa Dạ tôi ghi là mình nhập và đẹp loại là mình Baru macam, wow, aku tahan Ni nak buat dua Wow, ya, ya Eh, eh, jatuh Eh, eh, jatuh Ya, ya Uhuh aku minum aja dia pedas pula. Aku dah kepedasan. Lah. Meanwhile. Kap. Sini, lalu sini. Apa? Inilah budaknya. Suara-suara yang ada di belakang tabir tu inilah dia ya. Orang suruh duduk bilik tak nak. Nak buat video sekali lah katakan. Tengok bila dalam ni dia diam. Mari duduk belakang. Nena, Nena, Nena. Cakap hai. Cakap hai guys. Hai guys. Don't forget Tu? Tu. Subscribe. Ha, pula makan pedas. Jelah kita habiskan jelah. Ni atas eh, ni. Tahu mengapa. Eh, pedas kono yang kau bukan makan samyang ni. Kami ganti. Mari kita habiskan. Pak berehat sebentar bersama kita. Sebab terlalu pedas nak sebab minum air. Tak ada minum tadi. Tak, tak, tak. 我，里？哪里？ Tekan kan? Dah lah tu aku dah tak larat dah nak makan Dengar ada suara eh, Okay So basically betul lah seperti orang kata rasa pedas dan masam saja. Dia tak nanti special. Pada aku dia lambatlah sikit nak sampai pedas tu kat aku sebab aku makan tak makan sambil makan kuah kan. Lagipun sebab benda tu berkuah. Tu dia Mungkin dia dah kurangkan kepedasan tu sebab pada mi tu lah kan dia dah ber... Bila <laughs> bila berkuah sebab aku tak makan sangat kuah dia kan. Ha. So dia rasa kurang pedas kat mi tu sajalah. Ya. Ya ya jangan kacau tu. Sik. Ya Allah Sampai penuh tak dia kacau Nah Sebab kal kalau makan sekali kuah tu mungkin lagi cepat lah pedas tu Tapi sedap lebih kau makan dengan siwit, ah, jadi sedap Dia sedap dengan makan indoki Kalau makan macam tu kosong memang macam bosan lah Okey okey lah Terima kasih kepada yang sudah sudah menonton video aku Dan maaf video kali ni huru-hara sedikit ya sebab banyak gangguan Selain daripada kucing Kita ada manusia juga yang mengacau buat background sound apa jadi macam terganggu sudah saya punya fokus lah macam tu lah adakah aku patut buat video seterusnya untuk makan samya rose rose ni eh? komen di bawah tapi tak tahulah penat lah nak makan santai macam orang lain makan sedap je bunyi ASMR tapi aku tak boleh ya Allah ya Tuhan ku. Nara kau sini sini Tengok, dengan rambut tak ikat Don't forget Don't forget To To Subscribe Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.